すごかったですね今日のちょっと吉田さんはでもいろいろ攻略できたんじゃないかなとはいまあ、実戦は今日今日のためにまあこの2ュージャパンカップ始まって2試合やってきたんで前哨戦を、まあ、その前哨戦ではちょっと出し切れなかった部分もあるしまあ実験できなかった部分もあるんですけど 今日なんとなくの動きで、はい、やって、えー、実験は成功しました結果として勝てたしそれを置いといてもいやすごかったですねちょっとねその G1 とかでやっぱ当たった時とうんなんか全然違う感じになってたというか頭が痛いですね り手とかかなりやられてましたけどどうでした <laughs> まあ僕もその打撃格闘技やってきたんですけど、吉田さんの気候機もだったんで僕のはちょっと勝ったかなとそこでは思いますでも聞きましたね全部が一発一発重くなかったですかああ いやでも頭痛くて非常に気持ちいいですねはいはいわかりますこのフラフラの感覚わかりますドラッグ的なあそれはちょっとわかりませんわかさんこれで初戦を突破しましたけれども、どうなるト次お願いします内藤哲也かかってこいと内藤哲也かかってこいそれだけ スは今日こそは絶対1回戦必ず突破するつもりだったけどこんなとこで負けちゃったでもこれじゃ絶対終われないし俺は1回戦で負けるためだけにこの世界入ったわけじゃないからな。 でも今日、樋口と、まあ、年代一緒で、同級生で、同じリング立って試合して、なんか、すごい、すごいなんか、ハートがすごく煮えたぎった感じした、この気持ち、また絶対、あいつとシングルやって、今度は必ず俺が。 あいつから勝ちを収めてある、えー、確かに、えー、生まれてきた生まれ持ったものっていうのはすごいこのプロレス界っていうのはすごい重要だけど、えー、それだけで、えー、諦めたら、えー、もうこの業界いる意味ないから、うん、えー、俺は、えー、絶対諦めないでいくよ俺の、えー、あとは砕けてないから。 Yeah. <sighs> <sighs>